Me parece muy interesante el, trabajo que están haciendo en Alabadas, que nos permite concentrarnos y pensar y, tomar un tiempo para reflexionar acerca de cuáles son los comportamientos, las creencias, eh, los mandatos que refuerzan todos los estereotipos de la sociedad machista y patriarcal. Pensar en todo eso, hacer lo propio, eh, nos va a permitir ir generando cambios en la cultura, que serán más lentos o más rápidos, pero que es el único camino a recorrer.